لا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على

Allahu

Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi wajah